あ撮ってるどうもシャムスですどうもウフですえっ、ー、と今時刻は、えー、時過ぎてやっと解禁です飲めます食べれます <laughs> Il est 7h Il est 7h et là on se ス i r i g e vers la m o はいヤッホーヤッホーですよ本当にもう一日が長い長いもう <laughs> Le début c'est plus dur, le premier jour c'est plus dur et après on s'y habitue. まあ、なので今あのちょっとモスクに向かいたいと思いますので後ほど会いましょうバイクの音で消された <laughs> une page de pub avec la, moto et donc voilà on va on vous montrera la mosquée une fois voilà. Voilà, じゃあまた後で。サラムアライカン。サラムアライカン。今モスクに到着しました。On est arrivé à la mosquée。とても人が多いです。Il y a beaucoup de gens。enfin, on est un peu en retard. On est à la mosquée du coup et là on a eu euh, le dîner et voilà c'est turc vu que c'est la mosquée turque et c'est toujours bon. Et voilà, je crois que Chine a très faim, du coup on va. Cham ça très bon, du coup on va manger. Euh, salam alaikum. Et 今から、あのね、初めての今日一日の食事を食べます。えー、今は、えーと、とトルコのモスクに来ております。 ての通り人がいっぱいなので、まあ、皆さん楽しく食べてます。 <laughs> わら。わら。わら。うちらの。よし。うまい。 <laughs> マブロー。もう今元気が戻った。Il の傷つ p r i s マシャラ。 <laughs> 言語力もね、今咲いてる。 ブルクです。ま美味しいよ。ご飯を食べ終えて。ちょっとお祈りしたいと思います。まあ、あのカメラ回したいんですけど、まあ、ここはね。 神様の家でもあるので、カメラは持っていきません。はい、神社でも教会でも僕は撮影します。ではまた。 <laughs>